السلام عليكم باش نوجدو هاد لي مافين او شوكولا غادي نحتاجو في المقادير 75 غرام ديال الزبده 120 غرام ديال الشوكولا نواخ تلاتة د البيضات 50 غرام ديال المايزينا 40 غرام ديال الدقيق 60 غرام ديال السكر سنيده 100 غرام ديال حبيبه شوكولا اولا البيبي شوكولا 8 غرام ديال خميره الحلوى معلقه صغيره من نكهه الفاني وقرصه الملح اول حاجه غادي نبداو بها غنذوبوا الشوكولا مع الزبده في بان ماغي هنا من بعد ما داب الشوكولا مع الزبده غادي نخليهم يبردوا واحد شويه وندوزو لا بريباراسيون هنا غادي ناخذ البيض غادي نعزل الابيض ديال البيض على الصفر غنزيد السكر على الصفر ديال البيض ولا غوند الفاني وقرصه د الملح وغادي نخلطهم بالنسبه للبيض ديال البيض خليته حتى مع العضل اللي نحتاجو وغنزيد عليهم الشوكولا اللي داب مع الزبده هنا غادي يكون برد واحد شويه ما يكونش سخون بزاف وغنخلط العناصر ديالي كامل غنزيد عليهم المايزينا والدقيق والخميره وغنخلط العناصر كلها غادي ناخذ البيض ديال البيض اللي كنت عزلت في الاول هنا غادي نضربهم شويه ب la fourchette. غير ولاو لي شويه mousseux يعني ندخل فيهم شويه ديال الريح ما غاديش نطلعهم carrément. وغادي نزيدهم مع الخليط ديال الشوكولا هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما حطيت ال moule ديالي هنا عندي فيه 12 مافن درت فيه هادوك كويغطات. انا هنا كنستعمل هذيك لاكويغ ديال الكلاص كوم صافي باش كتجيني نفس الكميه في كل وحده وحاجه مهمه بغيت نقول لكم هو ان ملي كتكونوا خدامين بحال هكا ضروري ما غادي يطيح لكم شويه العجينه فوق من ال moule حاولوا تمسحوا داكشي اللي كيكون طايح لان الا دخلتوه من الفران غادي تحرق وغيعطيكم واحد اللون الحرق في المافن هنا غنزيد عليهم les pépites من الفوق هنا تقدروا تستعملوهم في وسط العجينه الا بغيتو وغادي ندخلهم الفران اللي غيكون سخون على درجه حراره 170 حتى يطيبوا هنا باش تاكدوا انهم طابوا مزيان حاولوا ملي تخرجوهم خشيو فيهم واحد ال cure-dent او الموس خاصو يخرج لكم ناشف وهادو هما لي مافان من بعد ما طابو راح كيجيو زوينين بزاف صراحه هادو كيجيو احسن من لي مافان اللي فيهم غير كاكاو اون بودر انا الشوكولا كيعطيهم واحد البنه زوينه بزاف في هاد الفيديو انا استعملت الشوكولا اللي فيه 55% الكاكاو آه، فايت مجربه حتى بالشوكولا اللي فيه 70% كتجي la couleur plus foncée وحتى لو بو كيجي شويه يعني قاصر بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الشوكولا اللي اللي مر شويه انا كيف ما شفتوا معايا راه كيجيو طويل بزاف حاولوا تجربوهم ما تنساوش تردوا عليا الراي ديالكم هنايا بارطاجيو la vidéo وتابوناو معايا في la chaîne